Bila ingin tak tersampaikan Bagaimana itu rasanya Oh ya pasti Ganjal di hati Seperti saat amaldiçoar. pesimisku Untuk dapatkan cintanya